怪乖乖怪不怪？怪不怪？怪不嗯。怪不怪？怪

Катя, тихо. Сейчас. Катя, Катя. Чего, Катя, Катя. спасибо. Рафаэль. Да, красиво. chém rồi chém ừ